бүгін мемлекет басшысына өткен жылдың басынан бері агенттікке жүктелген мемлекеттік қызметке кіру және одан шығу рәсімдерін жеңілдету мемлекеттік қызметті цифрландыру е қызмет порталын модернизациялау президенттік жастар кадрлық резервін жетілдіру мемлекеттік аппаратты бюрократтарын арылту бойынша оның қызметіне мониторинг пен талдау жүргізу агенттіктің толыққанды стратегиялық HR институты етіп қалыптастыру бойынша атқарылған жұмыстардың нәтижесі және алдағы атқарылатын жұмыс жоспары бойынша баяндадым мемлекет басшысы мемлекеттік қызметті әрі қарай жетілдіру бойынша және жүйелі түрде жұмыстар жүргізу бойынша нақты тапсырмалар берді